In caso ve lo foste chiesti numerose volte prima di coricarvi, ecco che cosa manca a Seba dei ristoranti giapponesi rispetto a quelli italiani. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video di Sebastiano Serafini in Giappone Se siete nuovi a questo canale iscrivetevi e lasciate un commento un mi piace, yay Allora oggi volevo dirvi le 5 cose che mi mancano nei ristoranti italiani rispetto ai ristoranti in Giappone Sono 5 e sono delle cose che secondo me dovrebbero portare anche in Giappone La prima in assoluto è la Oshibori che sarebbe questa salviettina che ti danno nei ristoranti per comunque pulirti Ed è veramente pratica, comoda e igienica e anche ecologica perché comunque la possono rilavare e riutilizzare È una cosa che non so perché non c'è in Italia che poi a tante persone la anche fastidio il rumore dei tovaglioli o forse solo a me a voi dà fastidio il rumore dei tovaglioli quando si strofinano scrivetemelo nei commenti è una cosa che secondo me dovrebbero riportare in Italia perché è veramente comoda la seconda di queste cose è la back box che sarebbe questo posto questa specie di scatola che c'è o sotto la sedia o a fianco della sedia in cui tu puoi mettere la tua borsa e anche quella è una cosa molto pratica e comoda perché comunque le alternative in Italia cosa sono? Una metti per terra e si sporca o te la tieni sulle gambe che diciamo se non è il massimo della praticità poi la terza terza di queste cose è il button, che sarebbe questo pulsante con cui tu chiami la cameriera e così se la cameriera è piena di cose da fare e non c'è tempo di arrivare sul tuo posto, se tu la chiami col bottone lei arriva quando c'è tempo ed è veramente comodo e non ti senti a disagio se la devi chiamare o se non arriva e non ti cazzi. Poi la quarta di queste cose è il fatto che in Giappone ti danno sempre l'acqua o il tè gratis quando tu sei là a mangiare ed è un'altra cosa veramente comoda e che a me fa piacere perché comunque sai magari non sai ancora che ho deciso cosa vuoi bere e già ti arriva l'acqua quella è una cosa proprio carina poi la quinta cosa è il fatto che comunque in Giappone tutti i camerieri sono gentili ti rispettano molto e hanno sempre questo sorriso in faccia che comunque a me fa piacere perché in Italia mi sono capitate di quelle situazioni che c'erano i camerieri scazzati ed è veramente una cosa brutta perché comunque sono qua a mangiare se c'hai dei problemi tu sei sul lavoro quindi comportati eh, professionalmente ed è una cosa che in Italia spesso si dimentica o almeno per esperienze personali che ho avuto in Italia mi è capitato mentre in Giappone non mi è mai capitato e non credo mi capiterà mai la sesta Sesta cosa che non è proprio in lista è il bagno, il washiretto. È questo bagno giapponese che veramente secondo me dovrebbe portare anche in Italia. Vabbè, comunque queste erano le top 5 cose che mi mancano nei ristoranti italiani rispetto ai ristoranti in Giappone. Ditemi cosa ne pensate, ditemi quali di queste 5 vorreste che importassero di più in Italia. Noi ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Ciao a tutti da Sebastiano, iscrivetevi, lasciate un commento, un messaggio, mi piace, bye.